Boa tarde, Sonia Pacios Ferreiro. Eh, bueno, estamos falando cunha moza que dende os 10-11 anos tuvo clarísimo que quería xogar o fútbol. E o que é extraño, tendo en conta un pouco o tempo, ou non, podes implicar que hai cambios positivos, o que é máis extraño o que pode chamar a atención é que o conseguiu porque empezou con 10, 11 anos, empezaches con 10, 11 anos a xogar o fútbol e aí sigues. Eh, bueno, vinculada ao equipo Burgas, nos comentas tú, podes comentar, por favor, como unha nena de 10, 11 anos plantesa, mm. donde haxa que plantesar, non sei onde, con quen ten que falar, para poder xogar o fútbol con toda a normalidade? Pois mira, eu empecé con, bueno, a xogar desde pequeniña na casa, sempre a miña irmá e eu somos dúas rapazas, mais un rapaz, o meu pai xogaba fútbol, o meu irmão xogaba fútbol na casa, vivi o fútbol desde, desde cuna. Entón, pois nada, eh, no colexo típico, nos recreos e demais, pois xogabas a fútbol con rapaces, porque daquelas rapazas había moi pouquiñas que xogaban o fútbol. De feito, casi podría dicir que era eu sola e, e todos rapaces. E, eh, e bueno, iniciouse un, un equipo de fútbol no colexio, e, bueno, animaron os propios rapaces animáronme a que fora con eles a xogar. E de feito era misto, pero era eu a única rapaza que, que estaba no equipo. E dende aquelas, pois, hasta hoxe. Era misto, de todas formas, ainda estaba solo tú, pero era aberto a outras nenas que finalmente non se animaron, sí, supoño. Sí, sí, correcto, sí, sí. Crees que eso ten que é algo eh, como especial porque tú te criaste no medio do fútbol e iso é o que levou, ou é que hai algo que impide as demais nenas que tamén se, se sumaran daquela a, a a, ah, pois pues eso, un equipo de fútbol o que podía ser misto con toda a naturalidade que está... Sí, eu penso que influye moito tamén na casa, o que tú vivas na casa, a mentalidade dos pais, dos tutores, eso creo que influye moito. E hoxe en día, por suerte, non, non hai tanta, tanta dificultad para que unha nena poda xogar a, ao fútbol pero sí que daquelas eu penso que era máis eh, o que vivías dentro do teu, do teu do, bueno, da tua casa, uh -huh. aos teus pais, o que te inculcaban, o, o que vivían eles realmente. Eu, por suerte, pois non, nunca tuve ese problema de, de que non te deixaran, face, entre comillas, facer o deporte que quixeras. Fixeches solo fútbol ou tuveches despois algunhas outras opcións que che gustaron, que probaches? Sí. Sempre, ou sempre foi o fútbol? Non, eu sempre tuve en claro que o fútbol era o que me gustaba. De feito, a miña nai, pois o típico como se fai ahora mesmo con rapaces, que probas varias modalidades, mm, vas a baloncesto, vas a balé, vas a sinaxia, vas a a mil cousas, pero ao final ti sabes que o que che gusta é o que che gusta. E no meu caso, pois, pode ser por eso, porque o vivín desde pequena, uh -huh. foi o fútbol. En todo caso, ahora estás moi ben acompañada, eh, non eres a única chica do equipo, sí. Mm. eh, estás no equipo das Burgas, no que eres a capitana, sí. e quizá eres da que ten máis experiencia en este eido. Contanos un pouco, por darle un pouco de visibilidade a este equipo, ás mozas que están nel, contanos un pouco cal é a trayectoria do Burgas. Pois mira, nós empezamos eh, no 2007 formando un, un equipo de rapazas casi como quen dice de amigas. É un equipo bastante familiar, a directiva son, son pais, bueno, daquelas eran pais de, das propias xogadoras, e, e, e bueno, xa chigo, é moi familiar, porque no propio equipo meu está, bueno, o adestrador meu cuñado, a miña irmá está tamén vinculada, no, un adestrador ten dúas fillas tamén no equipo, uh -huh. xa, ao final é todo moi, moi familiar, levámonos todos moi ben, e bueno, pois eso, empezamos como quen dice por, por hobby, eh, pois mira, conseguimos chegar á primeira división, agora estamos en segunda porque descendemos fai dous anos, pero bueno, xa mm, chego un, un equipo moi unido. Eh, dende logo a trayectoria é exemplar e natural, non? Todo vai como con moita naturalidade. Exacto. Eh, crees que hai un, un, unha, unha brecha, unha fenda co resto da sociedade? É dicir, o deporte en xeral é algo moi visible, O das mulleres quizá non tanto, non sei se si eso percibes tú a diferencia de como se trataba o deporte femenino pois fai non moitos anos a como se trata agora, que ten moitísima máis presencia mm. incluso nas redes sociais, sempre que non hai unha equiparación na consideración de premios que reciben homes e mulleres, enseguida a xente eh, denuncia e critica e os medios de comunicación, digamos, a nivel social intenta compensarse e sí, sí. eu penso que en isto houve, houve un cambio, non sei como percibes ti. Sí, houve, houve moita evolución de fai anos atrás hasta tempos de ahora, houve moita evolución, ainda queda moito, creo que queda moito por, por, por camiñar, pero pero penso que ahora sí que hai hai máis vinculación de medios de comunicación, de institucións, de uh -huh. empresas privadas, incluso que apoian o deporte femenino, eso é o que axuda, penso eu, a, a avanzar, porque ao final o que queremos é equiparar a igualdade entre deportes, neste caso, masculinos e femeninos, está claro que se non tes un apoio por detrás, tanto de social como publicitario, eh, institucións, medios de comunicacións, vai a ser moi complicado e creo que eso é fundamental para que o, o deporte femenino vaya crecendo. Eh, a mí me resulta curioso que sendo deporte algo que move tantas emocións, precisamente as mulleres quedaran un pouco como discriminadas na visibilidade. E, E non sei se, si, si, bueno, un pouco que se perde a perspectiva de que o deporte sí é un tirón social, non? Mm. Se digamos que todo o que destaca en deporte eh, fai como de motor no resto da sociedade, eh, por que o deporte femenino quedou relegado até agora? Notabas algo... Tes algunha explicación para isto? Pois non o sei, eu, bueno, no meu caso o que máis conoce é o fútbol, e claro, o fútbol sí que está vinculado a homes, o sea, quero dicir, sempre foi eh, ti sempre que che falan de algo sempre asocias con sinaxia, mulleres, eh, fútbol, homes, eh, balé, mulleres. Eh, creo que a sociedade ten, ten esa, esa bloqueo mental que ainda non, non evoluciona nese sentido. E eu penso que esa pode ser unha das, das explicacións de que ese, ese, ese bloqueo. Porque na realidade hai xinastas homes, hai futbolistas mulleres, claro. hai a presencia do, de, de homes e mulleres en todos os deportes. Sí, sí, sí. Eh, dixiche de todas formas que queda un camiño longo por facer, eh, cousas concretas que tú vesas que son necesarias aínda, evidentemente se fala, é visible, pero pode ser todo un como unha fachada sí. para seguir ocultando, agochando desigualdades, cales ves tú? Sí, non sei se é unha fachada ou o problema calé, pero sí que hai, mm, falábalo tú de premios que hai entre homes e mulleres, quero dicir, eh, un, un equipo masculino gana unha liga, a mesma competición, a primeira división, eh, reciben os premios económicos incluso, eh, sociais, de, de, de visibilidade e demais, uh -huh. que gaña un equipo eh, femenino e, vamos, nin punto de comparación, o sea, eh, hai moita diferencia e xa non só no económico en tema de institucións, incluso federacións, senón a nivel visibilidade, o sea, Fai pouco o Balomán gañou un campeonato de España, creo que era un mundial, non me acordo, e non saliu nos periódicos, saliu un cachiño en sí, eh, o propio rei felicitou por un pase de unha competición masculina, un pase á seguinte ronda, e o equipo femenino gañou e nin as felicitou, quero dicir, hai diferencias de todos tipos, o sea, quero dicir, non é só a visibilidade nin o económico, o sea, hai moita diferencia que a xente sigue, sigue estando nese, nese bloqueo que non sei por qué. Uh -huh. Tú era que estás rodeada ademais de, de, bueno, de deportistas, mulleres no fútbol e de outro tipo de deportistas, estás en ese eido, eh, supoño que terás a máis perspectiva por a túa experiencia para detectar cales son eses momentos de machismo a nivel cotía, nas casas, nas rúas, nas conversas, que son os que están de alguna forma sudando a que as cousas non cambien de outra maneira. Era por si tú podes contar, eh, sin algún momento, te, mira, isto non debería decirse así, debería decirse de outra maneira. Detectaches algún destes micromachismos, por chamarle así, no que o, o teu contacto tía, sí. e se non lo podes contar, pois un pouco para dar pistas, para sí, para melloralo. É o que falábamos desde o principio que che empezamos de a conversa, na casa, o que se vive na casa. Mm. Eu teño visto rapaces xogando no parque, e que se acerca unha rapaza e lle dicen, podes xogar, que están xogando fútbol, podes mm. xogar, eh, tú non queres rapaza. entonces eso xa penso que saben de atrás, o sea, na casa eu penso que non se inculca esta igualdad que despois na sociedade se quere, se quere ter, non? Eu penso que ven moito dai, eu teño visto comentarios e actuacións que, bueno, ahora acordouse mesa, porque sí. acordouse mesa, pero teño vivido cousas que dices tú, jova, Eh, nos tempos que estamos aínda estamos pensando así, sabes, é, eh, dá moito que pensar. E, e que o que dá que pensar? Pois que non... Que hai que facelo de outra maneira ou que... Sí, que algo, que algo se está facendo mal, porque eu penso que en día non pode haber tanta mm, tanta diferencia entre homes e mulleres, xa non só no deporte, en, en general, o sea, nos traballos, nas institucións, o sea, en todo. Pero sigue, sigue, eu penso que sigue habendo moita, moita diferencia. E, e dende, tamén dende o punto de vista en ese eido, no deportivo, que consideras que é mellor dende un punto de vista persoal, pero consideras que se camiñaría ou que axudaría a camiñar máis rápido, por exemplo, facer equipos mixtos ou equipos solo femeninos e solo masculinos, un pouco asocios que vemos agora, non, non é por de, sino por ver que vantaxes pode ter, pode ter algún ou como se chega a facer sí. equipos dese, dese tipo. A ver, eu penso que o, a igualdade tampouco é eso de, de mezclar homes e mulleres, porque está claro que sobre todo no deporte eh, fisiológicamente hai diferencia, un home sempre vai ser máis forte que unha muller, non sempre, hai mulleres que son máis fortes que certos homes, quero dicir, hai cousas que, que hai, a, a, a fisioloxía propia do, do xénero marca, marca uh -huh. a diferencia. Entón, eso non sería, penso eu que non sería a idea, pero sí tratar igual a un deporte masculino como un deporte femenino, quero dicir, e ao revés, tamén un deporte, estamos no caso contrario, que un home faga un deporte de muller, o sea, eh, marcar esas diferencias penso que o que, o que pon as trabas eh, nese caso contrario, tú sigues percibindo que tamén é o de o, un home que fai deporte de muller, eh, eso está nas conversas, eh, na sí. decisión que pode tomar un home sí. de facer un deporte ou outro, tamén... Sí, eu, eu creo que sí. Non, a ver, non, non o vivín, porque non, non vivín detalles de, de homes que fagan deportes máis máis femininos, porque non é o deporte de muller, é máis feminino, uh -huh. mellor a xinasia ou o balé. Uh -huh e penso que tamén un rapaz que diga na casa eh, quero ser bailarín ou quero ser sinastia, sinasta, seguramente que a reacción do pai non é tan, tan igual que se lle dice que quere ser futbolista. entonces eu penso que ven todo de aí, da, da sociedade en xeral, pero do que vives na túa propia casa. Eh, coñeces casos de Bueno, casos positivos, en este caso, constructivos, de familias nas que este tema de igualdade se leve, <coughs> eh, non como no teu caso, que xa foi algo como moi intenso do fútbol, sí, non era fútbol e ya, pero algún caso así trasladado a OSE, donde se resolvera unha opción, pois, un fillo, unha filla, e dice, pois quero facer tal deporte, e que, si, con toda a naturalidade do mundo, e que non creara ningún tipo de problemática por este que estamos a falando, sí. de desigualdade de xénero, ou ao revés, sabes algún caso no que realmente se convertira en un problema? Non, a verdad que non, non sei non, non sei de ningún caso particular, eu non coñezo. Pero bueno, seguramente haxa, seguramente haxa ou seguramente que hai nenos que queren facer deportes como a sinasio e demais e seguramente que o millor ou, ou non o fan porque non e deixan ou ou ten que ir a outro lado porque, eu que sei, non sei, pero seguramente que se dá, seguramente. E na túa relación con outros deportistas, consideras que no noso eido, no noso ámbito, pois Ourense, Galicia, é diferente a outros lugares en este sentido? O tema da <laughs> desigualdade, bueno, vamos máis de desigualdade, sí. e a mentalidade desigual é máis ou menos igual en todas partes? Eu supoño que... Por coller algún referente, non sei se tú tens sí, algún... No, eu supoño que mellor en, en ciudades máis grandes que a mentalidade, en teoría, debe ser máis aberta, igual non hai tanta tanta diferencia neste caso con, O sea, quero dicir, evolucionan máis, ou non, non o sei, porque eu, o que vivo é o que o, onde estou, é o que vivo é estar en Orense, é o que vivo é estar aquí en Galicia, é o que coñezo, pero bueno, non o sei a verdade, pero eu supoño que en, eso, en cidades como Barcelona, Madrid, esas cidades máis grandes que te, deberían ter unha mentalidade máis aberta, supoño que non hai tanto uh -huh. tanta diferencia. Se supón, bueno, tantos, a veces a, non sabemos, pero bueno, vamos supoñer. <laughs> No teu caso, eres capitana, Mm. Eh, cales son as labores dunha capitana nun equipo de fútbol? E falo dende descoñecemento do fútbol, ni de chicas ni de chicos. Sí, bueno, cal é pues, pois, a labor dunha capitana? Eh, a verdad que nunca te explicaron cal é a túa labor, pero bueno, <laughs> o que intentas facer é que o grupo este ben, que este cómodo, se hai algún problema, pois intentar arranxalo eh, mediando co adestrador, ca directiva, con, con quen faga falta. entonces no meu caso é ese, intentar que o grupo este ben, que as, as xogadoras estén cómodas, teñan todo o que necesiten, uh -huh. e se hai algún problema, pois intentar que ese problema vaya máis. Na, no teu traballo, eh, ou aínda que non sexa polo teu traballo, eh, saiche, pola túa experiencia, eh, intentar transmitir este, este tema de igualdade. Daste conta de comentarios ou cosas que podes decir que son os que contribúen á igualdade, a que, pues, pois a que isto todo se besa como algo que debería ser opción para todo o mundo, ou en conversas túas de cada día te das conta que, ah, pois pues mira, igual isto que dicen guai porque axuda sí. al que alguén se anime, non sei. igual igual non no me dou conta ahora de facer, pero seguramente que sí, porque ao final o tratar eh, un deporte como o fútbol con mulleres, pois evidentemente seguramente que o tema da igualdade teño, vamos, eu non fago distinción, de feito, eh, como che comentaba antes fora da entrevista, eh, adestron rapaces, eh, o sea, un equipo de rapaces e rapazas, eso é mixto, e a veces, moita veces dirixo a elas como, como en femenino, tendo nenos no equipo. Uh -huh. Eles nin se molestan, ni de feito a veces rinse porque dicen, sabes, pero bueno, eh, eu penso que non, seguramente que sí que fago comentarios de igualdade, que non me dou conta porque decir, non o sei. <laughs> No, Xa vas totalmente sei. inconscientemente. Sí, sí, que non, non sei que así. podo... Pero si sí percibes que hai esa necesidade de cambio de mentalidade, sí, non? Sí, sí, sí, eu penso que sí. Eu penso que ainda non... Enchemos a boca dicindo que igualdade, igualdade, pero eu penso que ainda hai... hai en, en que, outros outros eidos son notas, aparte do deportivo? Pois eu penso que nos traballos en general, en política, tú ahora mellor falas de que o presidente do goberno é unha muller, e a xente dice, tú estás tola, como vai ser unha muller presidente do goberno? E por que non? Hai en outros sitios que, sí, sí, que son jefa de Estado, que son... Costa moito abrir fendas, non? Costa sí. moito... E os primeiras sempre son criticadas. Sí, bueno, exacto, mm. sí, sí, sí. En que momento desta historia crees que estamos? Na historia de realmente camiñar hacia a igualdade, en que momento crees que estamos? No principio, no medio, no final? Vamos conseguilo rapidamente? Buf, lo que nos queda, fuimos para atrás? <laughs> Como consideras tú que se... Sí, bueno, yo creo, eu creo que, mm, que vamos un bo camiño, pero creo que ainda queda moito que, que percorrer. Creo que estamos mm, na mitad un pouco avanzada, pero Penso, penso ojalá, me, ojalá me equivoque, pero penso que queda moito aínda. E consideras que as mulleres somos conscientes do camiño que se leva feito e grazas a cantas mulleres e homes? Sí. E se si somos conscientes ou se si tampouco temos moita conciencia, porque o mellor tamén é unha cousa un pouco de... Non é só cousa nosa, creo eu, sí. non sei como pensas ti, pero no, no. bueno, que o mellor tampouco somos conscientes. Eu penso que, que somos conscientes todos, tanto homes como mulleres. Ajá. Quero dicir, eu penso que, que sí que se fixo un, un traballo de moitos anos a, a, chegar aquí, que a igualdade sí que, bueno, estáse conseguindo, pero ainda costa. Eu penso que todo o mundo é consciente deso. Pero ainda estamos nesa mentalidade que sí, pero, sí, pero. Eh, non sei se terás datos. Cantos equipos de fútbol pode haber femeninos en Galicia? En Galicia? Sí. Si tes Uf. idea de fútbol sala. Porque eu penso que moitos últimamente. Hai moitos, pero... hai moitos. E mira, eu podoche en Galicia non sei os datos en concreto non sei, sei que hai moitos, mm. pero por exemplo en, en Orense capital Ahora mesmo temos, eh, bueno, hai un equipo en, en División do Honor, hai dous en Nacional, en Liga Gallega hai 4 e hai unha Liga de Provincial de 16. Eso, equipos, en teoría, equipos formados, con, con disciplinas, en competiciones importantes. Hai un, un provincial, sí, de 16. E despois, claro, seguramente hai equipos por el de, de escuelas deportivas, uh -huh. de concellos, de colegios, de tal. O sea, rapazas hai muchísimas, muchísimas. En Galicia, bueno, en Galicia o que creceu, porque non é o mesmo Orense que Coruña, por exemplo, sabes? Claro. Ou, ou Pontevedra, ou Vigo. Sei que hai muchísimos. Si tuéramos que atallar isto que me acabas de contar en un tempo en que pasamos de ser cinco mulleres en facendo xogando fútbol ao que temos agora, cando, cando sería o momento de comezo deste cambio? Cando empezaches tú, o millor, máis adiante? Eu, non, máis adiante. Eu penso que a fai 15, 20 anos igual foi un boom un boom de, no fútbol sala, uh -huh. que é o que coñezo máis. Sí, fútbol sala, máis. concretamente. Sí Eu penso que fai 15, 20 anos é cando foi o boom de, de que se empezaron a facer equipos, aparte hai equipos en todos lados, o mellor vas a un pueblo en ou unha villa a Celanova e hai dous equipos en competiciones fuertes, uh -huh. que dices tú, jova, unha <laughs> villa como Celanova, o Berín, ou Xinzo, dices tú, carai, me derou moito, de fai, esa chega eu creo que fai 15, 20 anos, ano moito, que foi o boom. Antes non, antes había un equipo, dous, como moito, Eh, dos últimos que se leva formado ou de que tú teñas noticia? Ah, pois mira, hai unhas rapazas que están juntando en tal sitio para xogar a isto. De cales tes noticia últimamente? O último que se formou foi o ano pasado Arenteiro, que o mellor tamén é o mundo equipo de fútbol que está en auge tamén uh -huh, e sí. demais. E formouse fai non sei se foi o ano pasado anterior, pero ascenderon o ano pasado de provincial a Gallega, a Liga Gallega, e agora están en Liga Gallega. O femenino. O sea que, sí, o sea que mm, o sea, dos últimos que se formaron eh, vese que está, está en boa formación. Jo, pues, o sea, vamos quedarnos con <laughs> sí. esa noticia, que como moi esperanzador de que o tema non sí, parou, sí. non? No, no, no, sí, estánse formando equipos novos. Pois pues sí que parece sí, sí. que estamos aí en bo, en bo sí, camiño. Eso sí. Bueno, pois pues, ojalá dure e se estenda a outros eidos da, ojalá. da vida que boa falta fai. Eso é. <laughs> <laughs> Esperamos. Bueno, moitas grazas, Sonia. Gracias a ti. Hasta outro día. Igualmente.